छोरा की बांधेला राखी बांधेला धोके कलैया कहे भाई के फर्जली भैया राखी बांधेला धोके कलैया कहे भाई के फर्जली भैया दुख सुख में साथ तू दिया बोल दी दियो नए को रुपैया राखी बांधेला हो राखी बांधेला राखी बाने ला के पलैया कहे भाई के परजनी भैया राखी बाने ला के कलैया कहे भाई के परजनी भैया खुश रहे हमेशा अपन घर परिवार हमरा के चाहे खाली खुशी तोहारे भैया हमरा के चाहे खाली खुशी तोहार ए भैया तोहार सुनाम तोहार हमरा के चाही खाली खुशी तोहारे भैया हमरा के चाही खाली खुशी तोहार खुशी तोहार भले हो जाई कतनो हो तू हमरा के तू नाही भूलई हो राखी बानेला हो राखी बानेला राखी बानेला धके कलैया कहे भाई के फर्ज भैया के कलैया पहे भाई के फर्ज निभैया चाहे उ रहे कतनो सवतीन भैया चाहे उ रहे कतनो बड़ा लागे सोहावन जब आवे ई दिन देवे खातिर गिफ्ट भाई ले ले बकीन चाहे उ रहे कतनो सवतीन भैया चाहे उ रहे कतनो देव रखिबा के कलैया कहे भाई के फर्ज निभैया के कलैया